La montagna può essere un ambiente che all'improvviso diventa molto ostile. Il tempo che cambia, il freddo che arriva, il cammino che può essere lungo. E credo che sia questo un po' che come il mare ha fatto sì che mm, un po' nello spirito comune sapere che qualcuno è in difficoltà in montagna mobilita, mobilita eh, nel senso che è una sorta di dovere comune ecco, quello di intervenire. Non erano le montagne che ci dividevano, anzi era proprio il discorso di essere a cavallo delle montagne che ci univa, essere consapevoli di stare in un posto con tutta una serie di difficoltà, il dover avere per forza dei rapporti con gli altri, con quelli che ci sono al di là, ce l'ha innato forse nel nostro DNA. Nella mia vita l'ho sempre percepito come un passaggio possibile. <laughs> L'idea di linea, di confine, non so, per me che abito qui proprio non esiste. Esiste come teoria sulla carta, sì, però mm, non esiste in realtà, ecco. La frontiera per noi non esiste. Euh, très sincèrement, non esiste. pas. Avec nos amici italiani, de Clavière, de Houlx, de Turin, qui sont juste derrière, euh, nous sommes euh, ensemble dans la même euh, région de montagne. que senti une sorte de eh, une sorte sorta style, de familiarité familiarità, ecco, anche con un modo uguale di vedere le cose, l'ambiente. Et c'est euh, comment on vit ensemble. Et, je vous dis, quand on vit dans des milieux comme ça aussi reculés, on, est, se connaît tous et on a ce truc de, de vivre ensemble euh, déjà et de se tolérer les uns les autres avec nos différences. Et là, bah oui, il y a peut-être encore d'autres mondes, d'autres, euh, frontières qui peuvent paraître plus importantes, plus, oui, grosses, mais en fait, euh, on, reste tous humains et je crois que cette montagne, la, montagne, le cadre aussi, il nous remet à, notre place euh, de, on est petit face aux éléments et en fait, ce qui nous rassemble, bah on est tous humains et, on va s'aider, quoi. On va pas, Enfin, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et ça, je pense que dans le milieu montagnard, c'est quelque chose qui est inscrit depuis des générations. Uno non può dimenticare di essere un uomo, cioè questo, questo profilo di umanità che, che, che, che, si muove comunque è quello che fa andare avanti il mondo. Ecco. Guai a mai perdessimo questa speranza.